내가 왜 일리야? 내가 왜 뛰었나? 이거 왜 인기했나? 엄마! vi se om det är ägg. Oj, nu lossnade kroken. Nu kommer Liam med poteter till det. Kanske du har lockat Nej, det ser ganska tomt ut. Där sitter du i stackars hund. Där sitter de då i stackars hund. Får jag hälla upp potäterna på backen här. På golvet. Ja. Bara lägg dig på golvet. Nå blir det de glada hundene. Ja. Och får vi gå hem igen. Då går vi hem. Ja. Ja, ser du Sverige? Allt det. Det är Sverige. är skarp blick va? Ja. jag slå av den? gott är det. Ja, passa nu. Jag glatt det. Ja, imorgon kan vi köra bil. vocês viram, Okej, då kör vi. Denna var en... Alldeles små pluffig. Då kör vi tillbaka till Sverige. Ja. har vi en annan väg. Då kör vi.